外拳提膝格挡，百分之九十的人都会犯的错误。我们又有请到了虎跃堂的刘老板，还有这里的高教练啊，这北体大店它一共有六个店，你不要以为我们在拍的只有这一个店。我跟你讲， <laughs> 然后看一下啊，就是在大块头踢小块头的时候，经常出现以下几种情况。第一种情况就是什么呀？他提膝有点问题，然后一踢，哎，就偏过去了。来，右腿一踢，哦，对，你看这是什么情况呢？这个情况就是提膝的时候，你看他踢我。 我往前提的，这是错的。如果他正蹬我腹部，我可以这样直接往前抬。你看，正蹬防守，提膝防守，理解吧？所以说呢，低扫的提膝一定要想办法跟他看踢我的这个接触点是一个九十度，他的腿胫骨和我这个是九十度踢。嘘，你看是 OK 的，对吧？这是第一种问题。第二种问题是什么呀？来再提，踢完了之后还是打晃。兄看到了吗？再来一遍。明明踢的是低扫，但是呢，你用中扫的防守方式，再来。 看我的中扫防的方式，所以出现的情况就是他踢到了我小腿，把我给划过去了。再来一遍，慢一点，哦，你看划过去了。所以说你提的太高了，怎么办？你要拿哪里挡？尽可能拿膝盖往下一点点这个位置吧，胫骨这个位置，它稍微厚一些，而且这个位置踢完了不太容易出现位移啊，保证斜线提来。包，你看这样提，再来一遍，嘘，这样就好一些了，对吧？还有一种情况，来看，有的人呢踢的时候呢就他老躲，害怕。 对，你要害怕，你也会出现同样的情况，就是也会打滑啊，就是不要害怕，站在这儿他踢我，嘣，哎，尽可能找一个合适的点。但有时候扫踢的时候，低扫踢或中扫踢都有。中扫踢，嘣，你很难保证每次挡的正好是这个胫骨比较厚的位置，你很难保证，你只能去预判，预判是低扫还是中扫，然后不要抬得过高，尤其是我要抬太高的话，对吧？他直接踢到我这只腿了。你再抬高点，嘣，他直接踢到我这只腿了。 所以很危险啊！那还有一个小问题啊，就是脚尖、脚掌哈是自然下垂的，就自然就好了，你不用说。 特别特意的往下崩，你特别特意往下崩呢，你的肌肉特别疼。早在就八年前、九年前，我讲教程我就讲说是往下崩啊，但是实际精准描述就是自然下垂。这样的话呢，在胫骨上面的肌肉它不会忽然就凸起，对吧？因为它胫骨如果踢到我肌肉，这种疼痛是影响你没有办法继续战斗的好吧？但是如果骨头对骨头，胫骨对胫骨，其实两个骨头是属于这种有弹性的骨头，它不是一踢就会断的，对吧？你看到会断的那是小概率事件，好吧？感谢收看，我们下期见。